Museveni power nakawandika mu bbiri mukaaga nagamba nti i was disappointed my first son to take a law because lawyers cannot be equal good politicians nabuga nti when my son was admitted mm. makere university on government sponsorship to take a law course i was disappointed I just I want Lukwago young convincing. Nothing with Jawan. It is Lukwago. Eh. Because I wanted the politician to leave a politician. Eh, Two. Baloya are not good politicians. Law and politics are never bedfellows. Loyo mutufu takola politics. Ukuja kono uwechibi. kati ye oyo yali atunuulidde era nerukwago naye omulaba nesegona nti badduse emisinde bagenze bafune injunction kuba palamenti yeteesa nga bakimanyidde ddala nti palamenti bweba mu progress tewali agiyimiriza mm. sipiika ne bwadi joninga era ayita mu mulyango mulala nokugigala ayita mu mulyango mulala naye segona no ye agamba eh, omulamuzi yabagoba omulamuzi teyabagoba yabawa injunction nti ono omulamuzi agambye parliament sente muzize omanyi political issues nabaga nti abalamuzi mubasomese introduction to political science because politics prevails over law eh. yes bali bagamba simanyi 99 bwemulaba abantu simanyi gundi nga mulimu ali innocent omu ote ekyendamu omwenda naye nagenderamu fe mupolitics tuga the end justify the means sumuka hey. abantu oli banyumya nfa kiti yesterday nabadde ngamba nti baatubuuzanga ekibuuzo mu political science nti discuss the statement that nicoli machiveri is the mother of african dictators nebe nagenza okulaba ebintu bya machiveri byonna museveni ate tabikola ate n'abeerawo nicola machiveri mundikipa chiveri anti kyegamba nti makiferi fiolizize ye nga aga nti okukwata power zoyina okukola ate ono tazikolako mm. nopposite mm. makiferi akuga nti epolice to control power ayina okutta bonna bamuyamba okujja mu buyinza onasaani mm. abakanyugira political rop nebetuga bokka naye ye makiferi aga nti bonna bakuyamba okujja mu buyinza osala basale nozimba isolo mupyanga tmukiberyanga nti bweoba yagala polisi ekuba emboko giteekemu bagwira abatali baawo abatali bana bakuba bano makiberi naga nti aa tiyagasi tebamukuba mpolampola era gundi bamugamba zenawe nti yabbya obululu yatta lukaaga enkya tebaako enkya badda ku mirimu yatta makibiri yaga nti foso gyeyambisa omulundi ogwo batiya gaasi waffe kikumi <laughs> kati ngagaga yaya agaza okutabula gundi emmotoka ebeerawo netundubaali paaka emmotoka ebeerawo netundubaali nga nsaanikire mbaako nkaaga ku lubuto ku mmotoka mbaako nkaaga ku lubuto ku mmotoka negagenda ogakubamu negundi ono ono ani ono yebasa abantu <laughs> kalifuumu gagenda okuzuukuka nga gali kinyala gannaaga oluwulya nti bagakutte toddayo kulaba muyaye mu kibuga tegaddayo gava wa kiseka ne gakuba emotoka zaffe amayinja era nze ne bagenda nti ezange katiziiza agendayo kuba bano bawandiika balabe bannanyinizo toyinza kundabayo kano akavuyo kaobwaloya bwe bumutawanya why byonna byayogera bituufu nti buganda ekyusa positions yegundi yaayo nti yo ekyuka nti regional tier bagituteerako esawa namba nga katenda ajogerera mm. the best we've had kabaka mm. yabagoba ne regional tier kati yo regional tier yavaawa thats their practice kuba tebabuuzibwa the always right kakati beni abuuza tukola tya system nga buganda mu ataano mu etaano mengo yennyini yagamba nti ababaka ba buganda abalaga mu palamenti balondebwa butereevu kuba yali emaze mm. yali eruzize kati ate nekkiriza yo nga kyejja okukola ekimanyi tikatuli mu position etwalayo abaffe luli yali etuteyo mukiga kunuuka hmm. e, awekyuka kati ono kyabajjukiza nti mwataano mwetaano kyemugaana kati mwakikiriza mwataano mwetaano olwokuba kyali mpota nemukiteekamu nemundagaano yennamirembe eyakumyawo omuteesa mwakiteeka mukati nga mukigaana ee kati bategedde omanyi kigono kakyayogera hmm. mwali muyina okulonda olukiiko lwa buganda lwolukiiko lwa buganda lwerondemu ekitole kati weekiri hmm. omusajja kyeyamugamba nti enkola yekikristu egamba hmm. ekintu ekikyamu okireka nekikola nekifa kati kyafa kati oyinza okwogera nti ababaka ensanvu abagenda mu palamenti ya uganda balondera mengu tolabaoyo katikkero naye bane musajja akaddi musajja akaddi menga eringa amerika ajanga muto ebizibunyayo omanye abasajja bakuba akafaananyi before wamarriage nga anyirirangagwe after marriage <laughs> omusajja akaddiye tewali atatya bizibu omusajja akaddiye si yooli akaddiye naawe omutegedde tekaleka kutuma gyabudde ah. wano <laughs> akaddiye omutegedde namulaba jonga alanga bino ebyakona nga uno mutowe oba mukuluwe ebizibu ebiri waggulu avu anti te, tebifugibwa bategeevu no abategeevu bafugayo balinga bano nti nze mirundi pulezidenti okumpa omulimu tulina okukiriziganya nti ŋenda nenyondo mu ofiisi okuba hmm. hmm. ti ntiagiyingiramu kuba benumbamenye egyobulyako nti kakati kankubuli nti kibanuka omutegedde tiye kibanuka yeebuuza lwaki ate tusooka kulonda lukiiko kati atali memba wa lukiiko togenda kulondebwa era kiwanuka teyalonda omusajja eyamuwangula wozenanevota naye nga bamaze okukola piagulamu amaze okukola amateeka g'ebyokulonda tiawanguddwa mu kulonda alina okuteekayo eh, omusingo gwa siringi ana ze pawundi bbiri nga tebannagusala who had that man at the time kakati kiwanuka amubuuza ti owaaye ogamba nze nkyuke as a democrat mm. nzikirize byogamba mm. naye gwe singa omusajja akugamba nti yesu si mwana wa katonda mwana wa maria ne yozefu mm. ngaabasiramu bwe batugamba mm. okikiriza gwe ngaomukulembeze weddiini kyoyagala nkole kinziremu hey, kinziremu namugamba nti kwegamba osobola okukiriza olwokusanyusa abalala hmm. bwenga munadini omukulembeze wekanisa osobola okukiriza ogatta abagole hmm. abasajja abakazi babiri n'omuntu omu nomenya kristianity hmm. kakati ate oyo omusajja amwanukula mu baluwa eddako namugaa nti ah, byoyogerako tebifaanagana this is divine but god never gave us a divine political system the purpose of this 1962 constitution is to achieve independence. We know it has mistakes, but mistakes are deliberately done for the future to rectify. If the constitution are made perfectly, then why should why will the next generation do? Labumusaja fish at Wakakola constitution in Mecca. In solicitation, what? Hey. A very jam mass was a good one. Yes. No, put a good one. Ah. -huh. Mm. kakati mm. olaba nti omusajja fisha singa wali abalawala mwine yankaga mu ebiri mwine yankaga mukaga mwine yankaga musanvu mm. mwine yakyenda muetaano this what the man said that the constitution are made deliberately with mistakes so that the future generation kakati kyembagamba nti politics and law are never bed fellows ezo constitution zonna bwozisoma mulimu ebifaanagana tukiyita gonde uh, the bill of rights munauganda tasibwe nga bwati munauganda tasibwe nga bwati abo baloya ne bakuba mungalo nayewaliolabyeko constitution nga bagiwerekereje omuntu ku cps waliranye constitution square weyalibadde walibaddewo ne kopi ya constitution wali olabyeko constitution nga etambula egenza okujja omuntu kakati ekumenyirayo abangereza a court of their constitution is not written So mm. politics, you must understand. That's why I say judges must be, learn introduction to political science. These ministers before, Bakolenga Kadaga, the Rebecca Kadaga Parliamentary Studies Institute, mm. hey, ababisi bonna abava mu byalo ne muba muleetera mu parliament abatamanyi standing order abatamanyi gundi information rules and procedure mm. bajjanga kumala emyezi mukaaga mu rebeka kadaaga tamanyi nti point of information muno yagikuwa yolowogera point of information ngaakwata akazindaalo mu mateeka agafuga parliament mu commonwealth the moment i stand three times nga speaker tandaba i protest bano bekwekwa bekwesibwe batebagala babalabe mbusenspiaker tanunda you can even go to speaker tasuro gina sikita hey. kakati batu gambo kula ukuteka u constitution court we don't have constitution judges tubalina atibali wa tubalina no tibasuma bia constitution who tells you ya tibabisoma gwenito kanti constitution atoji kula kapiru ndi wabita pekaga nti olimularu hey. Eh. kakati atiba kutwali mduwali redala hey. <laughs> Eh. kakati abalamu zaba constitution court atena ukula apiru mu supreme court tewali balamuzi basoma constitutionantikubulidde kakati today there is a constitutional crisis in parliament mm. nti do we have two speakers over this one is like a vice president ah, naye spiakaye ah, ah. eh, naye bombi basipiaka <laughs> olaba kati debate gemu eh. hey. chechiri ya e Kenya yes. ya uhuri yako executive order hey. Eh. a, e, a, e a fuller vice president hey. Eh. deputy president hey. Eh. m, m, staff office of the president yes. kati chiri ya chwa president hey. bakijjekati yakoze chief order gye bayita office of the president kakati obuyinza bwonna bwa president anti tamujjawo yamuwambi obadde tumugoba nti bajja bombi joyce banda yalemerako kakati ono yafunye balooya baabagezi eh. ne bakikola politics kuba kati banakola ki kubanga babadde baganti in the presidency babadde bashiyari nga ne ruto bajira ku ballot yemu alonda na hakalingana kakati in order ya kakati fena fatet wa atakanye hamba yali ya chitulete demu proposed constitution proposed draft you must get a running image niwe chijamu kakati tuwali bade tugamba nti constitution gundi lawyers and the constitutional judges are not available kubanga emisango gya constitution giba mitono naye nga twateekawo constitution court kati baali badde nga makerera eyo nga gye bava abasoma abasoma constitution law eh, eh, tebaliiwo you don't have them ate constitutional court neeramula ate nogenda mu supreme court eh, eh, nti omulwadde wange afudde naye nkyawalaza empaka <laughs> nze mbalinze ku kintu kimu we mugenda okulabira eŋumi eh, nga zivuga mugenda kulaba eŋumi nga zivuga nabano abambala ebijolobero bano hmm. abo abanoonya abantu abatali balwadde hmm. eŋumi ejja kuvuga ewange nembwanzite balonja batali balwadde anti eri mu kalantiini batwala dola nkaaga buli lunaku okubajjanjaba ngaate babawa byabwerere zimpa ewaka abaana bange bansibire mukayumpaeti nkubuulira kakati kankubuuza hmm. mbagamba nti minisa heresa oyo eh. purezidenti bwe yamukubidde esimu namugamba nti owange ddala byeboogera bituufu kanakako yagembonze ebyedola esatu kumukooka muguze nkaaka ngaabuuza ah, ekituufu abuuza minisita tuwembalasa naye bwe yamaze okwogera naye yagambye minisita yagambye nkola ah, mu polokyowamenti atiyemubuuza yogereddawo <laughs> kakati omusawo nafa omusawo nafa coronavirus minisita bwe yagenzeeyo yatutte ki egumunoza ne uganda edokita edde edokita yakakwatiddwa nafa naye naye ono um, olowooza mupabulise mwekiri kati baamuziiseewo abaana gye banaatwalanga ebimuli kuba tulina okufuna semetry eyaabo emizimu gyogera era nzinaga nti abaana bange tebayiza kunzikiriza kunziika nga lula ekkololo nemusaazi ngaokusaba okujja kubijja bamala kusaba gavumenti omuzimu gubatabaazi ngaakulira kololo tanabalaba Ah, ebyo bitibwa ebyo mbiwe balala mbiwe ba nga bwe nagaana omudaali n'ebyo nzisiwe ba mudaali ne bwe ndiba nfudde si sina kyenkoledde eggwanga kimpeesa mudaali because a medo is eh, eh, eh, preceded by citation eriwa nkoze ekimbulya kyenkoze anti kikikiriwa ngaomulamuzikifuma gyeswiti yayita president kagamenti mwetaaga mu kooti naawe ayo kabuye ka ngaati omukwata naye nga kifuma gyesweri nakuba bamafiya eitale kifuma gyesweri yakubanga mukomera nga balamuzi batya bwe bati kuba bebabaleeta kakati abaana ba lukuya basoma dokita lukuya celebrated dokita batabani bange baa nti bava mu medical school nga tebalina sente i stand to be collected ndowooza bazifuna oluvanyuma pulezidenti museveni amanyi oba abaana ba apiriga basoma oba basiibulukuse the last time I saw I heard about them bali bagenze we MP Sebunya kusaba mmere na sene Sebunya ji? MP Ono Sebunya hey. uh, eh, Kasule? Yanti jiwali ya makaji baamutira mm. hapirika I also heard tibage ndi waka daga tuwasiki wabata atawa kwa yasiga za ya kandu President ya gerele kukabuli na nama sisi ningafuka mm. na agama ntikenda bazi imbira gundi mm. uh, uh, memorial pakati pano omusambi womupiira omusambi womupiira ono gundi obadiya badiya semakula wamulabako musanvu wegwanga wamulabako badiya semakula era bane katonda yango sirimu tayinza kutta kasitoma semakula singa yafadda yali lwadde semakula musanvu wegwanga yatumanga butumi tyoyo omuwala mumugeye nti musanvu wegwanga amwagala musange wa ssebo semakula musange eh, semakula obadiya eh, mbadde mumusanga nga nnamu keninamu naye hawulo pulezidenti yagamba nti abantu bonna basambidde mu national team bafuuke ba civil servants you gant find erevo baladisi baki so that bafuna benefits eh, mwe temulina sente zimujabawa kubanga ezokubbako embuzi kati banoonya fufa no banoonya magogo no, no. no. no. no. no. no. no. no. yo gavumenti ebakoledde ki nalabye ekiwanda nenseka alwanira namugongo anoonya mwanga mwanga olutalo lwatwala mwanga the two important point ewaffe ekaabwoko webakolera endagaano ya kooki ekaabwoko awo kigundu we yali ava waliwo gye bayita mu kizibira ne mu ddwaniro olutalo lwatwala mwanga we lwali era we lwali decided mwanga yali akomandinga amajege kale atalina mobile ngaasinzira minziro mu lubiri lwa kabaka ono alwanira gundi oyo minisita minisita tamanyi na monument enyumba ya benkiwanuka yajawo bagisenda wali wakazetinzeeko ebifo ebyamaanyi nti famire zino no nedda nedda tetujja bakubanyuma minisita bamukubi ate ngenda okuba luno ngenda okuba luno ngenda okuba luno ku zino lifomu pulezidenti akoze lemera mu kkubo nditingatinga eh. ate kati duli yaŋambanga hmm. why are you attacking that man muzeeyi akuvuma ah, ah, wacha wacha wacha omanye embwa ebadde egenda okuluma kasaba gigamba nti sikire <clears throat> ngetenga omukira <clears throat> gwe mba nkumazi naye okumbuuza nti olwaki tomukuba aa ah, ah, nkubirawo kasoyingiremu kaso wesimba mu kkubo lya takisi ngomukulu agali takisirikomeunku bane wewuba kukubira ddala nyu nyu nyu nyu akusenga nekulubya embeera gyebalimu ogimanyikabusenga nalaba embwa eyisewo egyatamanyi tadduka E anti yabadde awagira bano era bwenkukubira katambi baga nti ezempapula monita red paper obuzava zafadda kati obuzava yakubye mbu tumukunda egivuze hope kubali bamba bazibane kwega yategeraganye ne pulezidenti naye teryakiwakanya teryakiwakanya oyo obuzava lwani lwani kati eyo confusion tese confusion naye bakimanyi nti kuwabo tewali akiriyalinga teryazaayo mupiira kakati ekyo bano bannange hmm. esente mwazikuŋŋaanya surrender that money unconditional hmm. kuba muyinza okukera wemuzitadde nga nazikimye hmm. eh, nyinza ah, okuweerezaayo tuli mu negotiation n'obusajja obutambala ngatto anti sente zaffe bayinza okukera kumakya we bazirese nga tewali eh. ate sente nzibe sente ez'ekimafiya bwozisulawo olina okudduka emisinde ngaayonoonye mu nnimiro y'omuntu <laughs> ayonoonye mu nnimiro y'omuntu atema butemi kuba nanyini yo bwakwatiramu mm. agamba nti oli musezi mm, sente ezo manyi weziri tuyinza okunegosiatinga n'obusajja obwo bagenda okera kumakyanga nga tewali ah, bwaŋambye bwaŋambye naffe tuzirabawekiri kokona akaleega obutukano kana akaleega obutukanokamanya amaanyi gaffekaleega obutu mirundi mirundi mirundi nga mumusango gwa muganzi gwe yampaabira hmm. waliwo contract eyampita ewena ngamba milliyoni zizino bitano saininga nti omusango gujje mukoti nafuluma bufuluma You talk about 10 billion. Is it the first 10 billion to have landed into my hand? 10 ah, billion is enough. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Mpa milioni sambu kama nyezi jiu. Na gana. Na munga tukenda kuruwa na gana. Tuweza kuweza sambu wafu. Sambu teza. Nanga tuina senti. Na munga kujizinga kwebaja senti. wajjayo ku makya nze najja lwaggulo kyovulaba gwe tewampulira sakuba bbaasi nenzijjawo kati yakuwa sente aa yagaana naye ate nga kuteesa ye muntu omu kubaasinga okuyamba obulamu bwange but when it came to kukunziza mu bwavu kati aba yazintereza kuteesa sente ate azizeeyo era yankubira essimu nannenasula kinnuma naye lwaki onvuma nimugaakonalebasekuvumako ba interpreters be ba interpreting naddamu ogwokubiri ekiro nemirundi lwaki omuvuma nemuga pakuliyimba nenvuma kuteesa nabakazi banoba bamanyi what did no bano buntu yepusi bwebugenda tebuinterpreting myamu very mindful nti bagaana baggalawo wonna wano gundi bazigala nebagamba mbu ogundi eminensi erwaddayo bagamba ki oba mumugyeko ekifo kyammwe saawa kifo kuradio ogundi hmm. eh, eh, eh, pastan ono wa kingdom fm nagamba yebaliginteekakyeyita abalokole nabaga kakati abalina radio muwera ki mirundi ekibuga katonda yakituwa natuwa musisi ati lwakyakuba musisi e, kayongo omukazi we oyo omugenzi yasooka okutunda bayibuli mu uganda okuzigaba kayongo si mulokole yali musiyeri tawambyeowino kapa enzirukavu erya kapa enzirukavu mm. erya emmese enzirukavu tugenda nze gyagenda semakozi kusooka mukama wetukumira nomusiibe bulungi ah,